Jānospiež šitā te. Sarkanā poga? Jā, šitā. es jau nospiedu. Jā. Tu vairs filmēt. Nu, es nezinu, kā tur tās gladiolas īpnes. Jā, domāju, ka viņas varēs nākamgad arī stādīt. Varbūt, ka nevarēs. <laughs> Nu, Tūplānā, portretu uztaisīt. Baigi tū. Nenāc, nāc. Nu. Boga lielā. Nu atnāc. Viņš, ā, viņš ir iezumēts, ja? Nu, jā, viņš ir ieslēgts. Pagāj, viņš ir iezumēts, vai? Nē. Baigi, viņš ir baigi iezumēts. Baigi iezumēts, baigi traki pie tam vēl. Tas mums nedara. Nu, jā. Sāksim tā. pa jaunu. O. Tad noteikti būs šausmīga bildi, jo viņi būs krapīgi. Šausmīgi liela bildi.